Wenn du diese Nachricht bekommen hast, gehörst du zu denen, die jetzt etwas verändern können. Ich bin die Erde und das Leben auf mir ist in Gefahr. Etwas, was für jede Art von Leben wichtig ist, verändert sich dramatisch. Ich bin einer von vielen Planeten im Universum. Aber ich habe etwas Besonderes. Lebewesen, also meine Oberfläche bewohnen. Besonders sind Jungen. Sie haben die außergewöhnliche Gabe, ihre Wege neu zu bestimmen. Ihre Energie in Daten umzusetzen, Menschen mit besonderen Fähigkeiten werden. Und du bist genau so ein Mensch. Ihre Intelligenz, Kreativität und Teamfähigkeit kann Herausforderungen bewältigen und mit Klimaschutz ist wichtig, um mich zu retten und meinen Menschheit zu retten. Nimm die Ausforderung an. Das Spiel von Pia. Deine erste Mission